Dzisiaj jest 1 listopada i dostałam od mojego brata w prezencie e, balonik, ponieważ robimy próbę. I to jest mój pierwszy raz z Helem. I zobaczymy, jak wysoko będę i cienko śpiewała, jak e, wciągnę sobie tego kubusia puchatka bardzo głęboko. No to próbujemy. no to teraz mówię, no to teraz mówię, no to teraz mówię, mówię, mówię, mówię, mówię, mówię, mówię tak. Nie wiem, czy mi się głos zmienił. Troszeczkę. Trochę wyżej było, nie? To próbujemy jeszcze raz. No to teraz jak mówię? Mówię, mówię, mówię, mówię, mówię, bardzo fajnie, ale fajny głos mam. No to dobra, no to jest no to, to, to jest czas, muszę powiedzieć. Że za drugim razem, za drugim dechem <laughs> chyba się to dłużej utrzymuje. <laughs> chyba mówię jak smerfetka. Jeszcze raz? Zrobimy jeszcze trzeci wdech, zobaczymy. Jeszcze. No to zobaczymy jak teraz mówię. Ale fajny głos! Ale jest, ale lepszy niż modulacje w Logiku, naprawdę. Teraz to chyba zaczęło działać. A więc bardzo Was pozdrawiam z moim nowym głosikiem. Mam nadzieję, że na koncertach będzie powoli coraz niżej i niżej. A teraz póki co mogę mówić właśnie właśnie tak. Ciekawe, jestem jak na, na chłopaków to co działa, skoro na mnie tak to działa. Może to nie jest widoczna zmiana? Nie wiem, widoczna zmiana? Może powoli zaczynam teraz odzyskiwać swój normalny głos? Teraz mówię normalnie. No, więc polecamy. Teraz mojemu bratu dam. Zobaczymy, jak wyjdzie. Próbujemy z facetem? To jest mój brat, Marek. Próbujemy. <clears throat> To on mnie wszystkiego uczył, bo on jest naukowcem i naukowcy to z Helem często się bawią. No ja tam żadnej różnicy nie widzę, no ale może tak być, że mówię trochę inaczej ale chyba nie ma żadnej takiej większej różnicy, co jak powiesz. Może troszeczkę. Mi się wydaje, że twoja zmiana była bardzo Jeszcze raz? No. No to zobaczmy. No nie wiem co to, ale może tak trochę jak Smurf, trochę jak Gargamel. <laughs> Może jeszcze ty raz spróbuj. Spróbuję jeszcze raz, ostatni, do końca. No dalej, dalej. No to ja mówię właśnie, właśnie teraz tak, ale fajnie. Naprawdę chyba to zaczynało. O, ale smerfetka jestem. Ale tak, No, teraz zadziałało. To może jeszcze ostatniego macha teraz tu zrobić? Ale to fajnie działa. Mmm, Chyba jestem inną dziewczynką. No, to w takim wypadku, w takim właśnie ładnym momencie chcieliby was pożegnać. Pa! Pa, pa. Hej!